So, dito tayo sa Cavite. Dayo naman tayo. Pinapapaoka. Alright. Good morning. Good morning. I love you. Ay, I love you tuloy. Good morning pala. Ha? Sabi ko sa iyo eh. Morning. I love you. Ay, I love you na naman. <laughs> uy. Ito na pala ang secret. Uy, uy, ah, uy, uy. Ganda to ah. oh, mapapalaban ng ano natin dito shocks natin problema ko dito, baka dumulas yung gulong. Hoy, river crossing. Unang obstacle. Uy, ang daming bomba. Dito rin tayo dadaan pabalik. mukhang pwede mag-camping dito ah. Woohoo! Alon! Cannot be. <laughs> Patay. Nilipit yung takoy. Yung kasama ko eh. Tumirik eh. Ayun, sumabit. Banayad. Pwede na. Challenging na rin. Dito ba tayo? Oo, oh, dito. Bababa tayo tapos para. Uy, ayos ah. ตู่ลาตะนวัน w h Uy, masukal na dito ah. Ganda, ganda. Mga uh, ganitong trip lang no, Jet? Ganon. Belo! Uy! Talong pala yun! Nasusubukan ng aking ano ah. Feliz L4 ka. Pwede kayo mag-video doon sa baba. Tapos? Tapos bababain natin 'to. Ah, palusong. Palusong po. Yun ano nga. Kaya mo yan, basta nakalimba ka lang, tapos medyo mas mababa yung katawan mo sa... Hindi, madulas ka sa gulong ko eh. Okay na. yung gamitin mo yung shackle. Gamitin mo to. Pababa lang. Pababa lang ha? Ay, kaya. Iikot lang ulit tayo. Sige, baba ka nga. Para may video. Hindi, ito gagamitin ko. Sigurado ka? Oo. Oh, sige. Scout mo. Tapos una ka. Tingnan ko kung ang tamang linya. Tamang daan. Ah, challenging to ah. Pero, gay. Oh, gay. Gay. Game na? Tayuan mo lang tapos nakalino pa lang ng ganyan. Ah. Gay. Kuha natin. Huwag mo hahawakan yung preno sa ng maliit. Oo. Oh. Okay. Ito na. Ooh, Tayo. <laughs> ano masasabi niyo, sir? Pinipigilan yung yung pinipigilan yung hininga. sabi mo? masasabi mo, sir? <laughs> Teka lang. Tumreno na ako noon, hindi ako tumitigil. <laughs> Magpapalit ako ng preno. Ano hindi, maganda yung preno mo na yan. Ha? Ay, yan yan. 355, uh, 35, uh, Shimano yan, di ba? Oo. Na, hindi yan MT, MT200. O, kinabahan lang ako. Mas, kinabahan ka lang. Mas yung gulong ko kasi. Mas malakas siyang preno mo na yan kaysa dyan sa kanma. Sa... Boom! Achievement unlocked. Achievement unlocked. Hindi naman. Doon ka kumuha. Hindi naman yung taas, oh. Baba, isa pa. Ayoko na. Ano na? Pagbalik isa pa, na. Isa pa para, kuhan. Para yung dito, yung ito gamitin. Relax mo. Hindi na, sinwerte na ako eh. Sa susunod na yan. <laughs> Pero ayos to. Ah, ito yung gusto kong i-achieve eh. Next level ba ng biking? So, ganito yung isusunod natin siguro. Kasi, yeah. nakakatakot yung ano, promise. Ganda ng bike ko no? Wala eh. So ito, kinakaya po ni budget bike. Viper. Masalati na ba tayo? Yan ang gusto ko. Yung ano. Walang hanggan. Wow. Challenging. Scary. Scary. <laughs> dahan-dahan dito. Paikot dahan-dahan. Ito. Oo. Oh. Hanggang doon. Ay puto. Pag gusto mo, ito, daanan mo ito. Dudulas. Dire-diretso. Gusto mo ito, daanan mo papunta ron. Dudulas ako dyan. Oh, gamitin mo to. Hindi na. Sila mo ha. Kuhan ka sa baba. Baba na ako. <laughs> Sige, scoutin mo na. Sina ko muna ha. Dapat safe kayo. Yung gilid, yung gilid. Wow. Dito, matigas dito. Yan. Tapos yung gitna. Sa gitna. Dito ka dumaan para may level. Uta. <laughs> Di na. <laughs> tayo, sir? Next time. Madulas eh. Ito yung maka... Pwedeng bukas na lang. oh, dito ako sa kabila dadaan. Hindi na. Diyan na lang. <laughs> Ayusin mo, maubos ng tubig mo. Palit bike yan. Oo, babalikan ko to week? Bukas. Bukas mag-bike shop na yun? Niloloko mo lang kami. May sick. Mulai. Whoa! <laughs> Rise. Amazing. Oh, you long. Ayos Mình ah, humihirap na. Let's go! Bomba. Huh. Sarap. Kita gusto mong tirahan? Hindi na. Huh? Hindi na tayo. Pwede mo na mga erol pag ayaw. Tingnan ko nga. Ah, ilog. Kala ko may talon eh. Ah, pwede eh. Uy! Huwag mamere-mereno ng una. Oh! Oh, ito. Ito mo membreno kasi pag namreno ka, mas disgrasya. Uy, kapit na kapit sa ano ah. Oh, dito na. Bigyan mo naman ako. Babalik ba tayo doon? Oo, oh, babalik tayo doon. pwesto ka na doon. Okay na? Mga isang daan ton takbo.